¿Qué se siente? <laughs> Chulísimo. El castillo más grande. Ay, río. El chulo. Ay, madre mía, que... ¡Uh! <laughs> pero esa rampa de ahí no iba a caer. No, Vamos, ya te cuento. No, esa no. Esa es una vía tan, tío. que Eso es vertical. Ya, ya, no, ya. va. Ah, castillo, qué bonito. Me está dando miedito. Joder. Uy, uy. ¡Qué altura! ¡Madre mía! Mira hacia, hacia abajo un poco. Pero no, no, no se sale de la vía. ¡Uy! Por aquí parece que se sale. pues si no me equivoco, esa rampa que he visto antes es esta, ¿eh? Puede ser. Vale. Yes. yes. <laughs> Llega, llora y todo. Madre mía. Impresionante. Venga, hombre, montate de ahí. ¿Y si me, y La pena. ¿Qué tal? Dios. ¿Eh? Bien, bien, pero pues no, no me haría tanto, es verdad, ¿eh? Me ha gustado cuando te has sujetado, me ha gustado. Vamos, que tú puedas. No creo, ¿eh? ¿Cómo te ves? Ahora <laughs> bien, pero... Santo. <laughs> <laughs>